养养蜜蜂。哦，啊，当初 Greg 跟我说，哎，你有没有说就是 project？我在一个一个活动，一个 maker 活动，然后说，我其实我有一个小 pet project，没有做过，但是我还蛮有兴趣。就是我要养蜜蜂。有没有发现，在台北我们很少看到蜜蜂？ <laughs> 对不对？这个东西是蛮帮助人类的，但是在这个大都市，我们几乎看不到啊。为什么？因为台北我觉得不够绿化，可能一些草地啊什么都不够啊，很多人第一个反应遇到蜜蜂的时候是什么？哇，就是跑走。哎，为什么这边有一个蛇？我不知道，不用要理它。但是呢，其实攻击人是他最后一个选择，他并不想。 就是自自杀，对不对？因为当他真的去刺你，他就会死掉，所以不用怕。其实他们是好动物，为什么呢？我们农业很依赖它。有人说美国百分之三十的呃农农产是靠蜜蜂，就是 p o l l n 呃，pollen 这个动作是很神奇的，我觉得。呃，他们这个这叫什么花粉啊？花粉其实是可以吃的，他们把这个东西当他们的所有的那个家。 然后这个东西甚至可以吃，然后听说有九九十六个营养跟维他命在里面，所以你可以买它吃啊。听说很很很补。然后他们也会舞、哦，你知道吗？他们会跳舞，他们会做一个动作，就是他们会转一圈，然后就是屁股翘起来，然后摇一摇，然后就会沟通很多东西，会说水在哪里，呃，花在哪里，呃，还有新的家哪里适合搬，然后就会摇回来。 那这很很数学性哦，你如果你彻底的研究，你会发现哇，这个东西很很神奇。他们会考虑到那个太阳的角度去沟通，我真的我觉得很了不起。发现这个人，我佩服他，他叫 Carl r i v e r von Frisch，他就花很多时间去观察这个蜜蜂，然后这蜜蜂跳舞的速度很快啊，都是不过他够聪明，可以查得到。还有另外一个东西，他们可以用到呃 electromagnetism，我不知道这个东西叫什么。 植植植草，OK，就是就是发掘到它什么花最值得去 pony，那当然不用讲蜜蜂，呃，蜂蜜很好很好，就是吃嘛，对不对？而且这个东西也可以当一个生意啊，呃，我不是说我可能会转成这个 beekeeper 的生意，但是我觉得也许可以当个 project 嘛，对不对？其实并不难啊，如果有一个农夫就缺一些，就是想叫补他的那个。 东西他就可以租这个这个养蜜蜂的人一个 beekeeper。但是呢，我们现在遇到一个蜜蜂的灾难。呃，在美国很多蜜蜂就是陆陆续续就是在死掉啊。呃，大概美美国的一半的蜜蜂就是他们的人口蜜蜂口 <laughs> 啊在在一下。为什么呢？我们不太清楚。有的人说是因为农药，有的人说是污染，但是我们就无法否认，这是一个很大的问题。 这是布鲁克林，我来自布鲁克林。然后这个是一个新的现象，叫 urban beekeeping。即使你在大都市可以养蜜蜂，不难啊。你只要这个箱子啊，然后里面装装一个相框，它才会出来。对，这个东西不难啊。其实没有什么科学在，就是很容易买得到。而且台湾的蜜蜂，呃，养蜜蜂的那个行业其实还蛮还蛮强，但是都在南部啊，几乎没有人在都市在做。所以我想做这个东西，所以我今天就是要提这个案子。 <laughs> 呃，然后我我我有另外一个想法，就是是否可以用那个 aquaponics 一起去做？aquaponics 是什么？它是用水去种种东西，然后用水的好处在于哪里？它有一个鱼鱼池，然后鱼的大便对植物非常补哦，非常有营养。就当这个这个花还有植物呃吸到这个东西，也会呃给鱼这个鱼料。就这是一个很完美的循循环。 这是我朋友 E 哦，他是我小学到今天是我最好的朋友。他很酷，他呃，是忽然就搬到夏威夷去，然后在夏威夷在彻底研究这个 a q u a p o n i c s 科学。然后我跟他说这个案子，他说好，我愿意跑过来。所以如果有伙伴的话，我们有一个很专业的人。最需要什么？呃，不多啊，呃，蜜蜂的衣服啊、相框、starter 蜜蜂，这个都可以买，不贵哦。呃，最重要的是空间，所以。 如果你有，你是个房东，哎，欢迎。 <laughs> 如如果你有空间可以提供这个东西，啊，请跟我说，我我真的很认真，啊，我找个，我我因为上班的时间其实有小小嘛，所以我真的希望不只是我一个人做。OK，你有兴趣的话可以联络我，啊，我觉得这个东西很值得做，至少会学到很多东西。OK，谢谢。